Fižol operete ter ga namakate v hladni vodi čez noč. Potem pa ga kuhate v kropu, katerega ne solite in dodate lovorjev list. Čebulo zrežemo na lističe ter jo pražimo na oljčnem olju. Čebulo osolimo in ko se zastekli, dodamo suho papriko. V vrelem kropu na hitro pokuhamo paradižnike ter jih olupimo. Paradižnike dodamo čebuli. Fižol odstranimo lovorjo list, ter na to dodajamo še fižol mešanici čebule. Vse skupaj dobro premešamo, ter usolimo in preverimo slanost. Na to pa fižol počasi zalimamo za fižolovko, ki nam je ostala od kuhanja fižola. Še z vročim prebrancom napolnimo čiste kozarce ter jih zapremo. Na to pa pečico ogrejete na 120 stopin in če imate pečico z dodatkom pare, dodajte še malo pare, drugače pa kozarce postavite v pekač ter dolite malo vode. Na ta način se bodo kozarci prej segreli na 120 stopin in se sterilizirali. Steriliziramo jih približno eno uro.